Привет, Metalhead! Приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов, желаю тебе успехов. Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Мой ник Лойхол. Я также продаю диски, ну и покупаю также, да. Вот. Получил посылочку от такого товарища Романович. Ну, что сказать. Конечно, находится он в каком-то там селе под Киевом. В жопе какой-то. Я так понял, что даже он интернет не работает. И, честно говоря, посылку я ждал, ну, скажем, дольше, чем обычно. Хоть бы предупредил об этом. Вот это вот, честно говоря, минус. Э, и я что, должен сам э, за него все знать? Надо предупреждать тю. То есть, получается, посылка уехала только... Он ее пошел, я ему оплатил, отправил, и она поехала только на следующий день и где-то в середине дня вообще жопа какая-то, в жопе какой-то живет. Ну, что сказать, запаковано, на первый взгляд, отлично. Сейчас посмотрим, что внутри. Запаковал хорошо, вроде бы. Скотча не жалел почти. Так. Ну, будем, как обычно, открывать. вот так вот. Искать слабые места. В любом деле надо искать слабые места у противника. Вот. В данном случае коробка это и есть противник. В данном случае коробка это и есть противник. Вот. Ага, вот тут еще надо. А, музычка моя играет. Блин. Эх. Скрытие покажет. Autopsy of Premise. Тут должно быть два Тиамата. Джудас Прист и... И, и, и что-то еще. Блин, придется, наверное, не так скрывать еще. Что долго Что-то я долго эту посылку. Ну, нахер я так запаковывать коряво? Ну, в принципе... Это столько, блин, не мог уже нормальную коробку взять какую-то. Или инструкцию прислала как раз паковывать. Блять, пиздец какой-то. Короче, выкидывать эту коробку нахуй и все. это не коробка даже, какая-то хуйня, блядь. Запакована, конечно, блядь, хуй откроешь. Нахуя так делать, блядь? Как будто там на новой почте воруют, блядь. О, блядь. Салфетки какие-то, блядь. Ну, так, коробки, блядь, конечно. Сказал, коробки нормальные, ну не знаю, блядь, вот по сало. Сало ешь, у Мне жирки, блядь, какие-то жирные после этой. После этих после вот коробку первую руки взял. Я буду смотреть состояние дисков, как состояние дисков нормальная, отличная. О! Буклет тоже вроде нормальный. Ну, скажем, коробка, конечно, блядь, какая-то непонятно какая. Ладно, Одно есть. Так. Вот, Яматик на Эвенде. Ну, вроде бы тут... А, вот это мой солячок. Да, вот. На гитарке сбахал. А, Ну, для Black Metal нормально звучит. Так, ну что, буклет нормальный вроде. Альбомчик тоже неплохой, диск нормальный. Сейчас будем смотреть остальные два диска. Так. Так, о. Ямат. Волхонь. А у меня такой был как раз, я вот недавно продал. Меня попросил товарищ. Вот. Диск идеальный, не царапанный вроде бы. Ну там вот что-то пятно какое-то, ну то вытру уже этим. Так, буклет как тут? Буклет вроде нормальный. Ну да. Шестистраничный буклет, как и сказано было. Так, вроде все в порядке с ним. Так, это я да. Как раз то, что у меня и был. Так. Ну, у меня сейчас другой, у меня этот на фоно. Так, Judas Priest. Judas Priest у меня фирменный есть, а этот этот я выставлю на продажу. Наверное. Или послушаю, не знаю, еще, может, что-то от Judas Priest непонятно. Может, этот все оставлю, Judas Priest фирменный на продажу. Посмотрим. О! Что там у нас? Это на этом, как его, на Monster of Rock. нормальное издание. С буклетиком. Ну, нормально, пейнкиллер.